在礼拜一的部分呢，我们会逢到的是四象五富的日子哦，代表的是在当天非常大力需要做路宅以及嫁娶的朋友。另外就是在家中或者是在您的这个办公桌上，如果你有安置一些开运小物，比如说这个呃红包袋啊、锦囊啊，甚至是我们的这个呃开运的这个呃。 财运竹啊，甚至是这个招百招宝盆等等的，都非常适合在当天做一次整清理。那这样子呢，才可以代表的是，您可以在迎接更好的这个富贵跟四象进来哦。另外呢，我们在周二的部分呢，我们会迎接的是当月的月破大号，所以非常建议就是呢，吉事跟喜事呢，尽量少取呢，才会是比较好的。 而在周三这一天呢，我们会逢到的是大力男性朋友的麒麟日，当天非常大力，可以做安床、放水以及交易。有需要的话呢，不妨可以多多采用这一天去进行。而周四这一天也逢到的是我们在二零二零年的最后一天，这一天呢，同时是吉星盖耀的日子。我们呢在这里会跟荧幕前的每一位朋友分享一下这个岁末开运的三个步骤哦。 首先，在这一天呢，我们会做第一个步骤，就是您有需要的朋友呢，可以在当天呢帮自己做剪指甲，或者是呢女性朋友呢在修剪指甲之后呢，我们可以做一套美甲来迎接这个开春。而在这一天呢，也非常大力，这个荧幕前的朋友呢，可以透过用盐浴的方式来做泡澡，来除掉这一整年的这个疲惫。 而喂食，也就是下午的一点到三点的这个时刻呢，是非常大力。我们可以在这个时候呢去做这个小的这个清洁打扫，不管是您的这个办公室的这个这个桌位的环境，或者是家中的这个环境，都很建议可以在这两个时两个小时呢去完成整洁的动作。这个整洁的物品里面呢，请尽量不要有。 这个会腐败的这些呃菜渣啦，或者是厨余等等的，尽就是尽可能就是可能一些呃纸张啊，或者是要呃抛弃的物品哦。那我们把它绑好之后呢，先收纳，一直等到隔年哦，也就是二零二一年的时候呢，我们再把它丢掉，这样就可以了。那在这个时间做呢，主要的它象征的是呢，我们可以把贵气以及。 贵人呢都迎接到我们的身边哦。再来就是在周五这一天，我们逢到的是五元四降的日子。那在当天呢，也是象征的是在二零二一年的一个新的开始哦。所以如果您在前一天呢忘记做开运的步骤，没有关系，我们在这一天同样也是可以去做指甲的修剪。那在这一天，只是我们不能用泡澡的方式，这一天是必须要用淋浴的方式呢。 来代表的是，我们希望在这一整年呢，可以很爽快的一个心情呢，把不开心的情绪啊，或者是呃一些不愉快的事情呢，都可以像流水一样让它流掉。那再来呢，在周六的部分呢，我们会逢到的是四吉零哦，所以一连三天的好运哦，在这一天周六这一天会特别的关键哦，建议大家呢，如果呢，呃。 可以先物色好线上可以做刻章的一些商家，我们可以在周六这一天下订单，或者是您是呃家里附近的这个什么呃开锁店啊，他们在做刻章的服务，他们刚好是有在营业的，那你也可以在当天呢刻便章。如果您的这个便章的取得是比较便利的，我会建议您可以在当天刻四个便章，以利我们在这个。 这一整年度后面开运的时候可以运用到，而这四个便章呢带回来之后，请先放在红包袋里面保存。那如果呢您这个就是刻章的成本是比较高的朋友，那么我们就是只要先刻一个就可以了。那记得哦，这个便章呢，他们还没有经过开光哦，因为在周六这一天是不宜做开光的。 所以呢，我们当天只要先有预约好去做刻章的服务就可以了。在当天也非常大力做放水的动作。那有需要的朋友呢，可以参考一下老师呢之前所分享的方位。那么在我们过这个农历年前呢，这个方位呢暂时都还不会做改变的哦。那再来就是我们看一下，在周日这一天呢，我们会逢到的是游货日哦。 所以老师会特别建议呢，大家呢可能呃，在过去这一周的时间呢，从这个圣诞节呀、平安夜啦，一路下来，一直到到这个跨年哦，今年哦，大家应该都是非常繁忙，不管是可能有的人要赶进度把工作交办完成啊，甚至是出游啊，呃，或者是呃跟亲友会合等等的，有很多的行程。 相对的都会比较疲累，所以在这一天，请预留给自己呢，有一天可以重新充电跟休息的时间，才能够让你在二零二一年的时候呢，重新再度以完整的一个体力再出发。这一天呢，尽可能要避免的就是出远行啊，也就是出远门。如果你这个行程呢，光是到目的地呢，就要至少三四个小时的话，尽可能都是。 不要在这一天去进行，会是比较好的。如果非得要的话呢，请务必呢在中间要有一些中继的休息，在让自己休息哦，而且要多注意一下路上的车况以及交通安全才是好的哦。再来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名呢是我们属猴子的朋友，第二名呢是属鸡的朋友，而第一名呢是我们属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，基本上呢，在这个礼拜呢，你们运势呢会逐渐的转好哦。所以呢，请务必呢多加的努力，在于你想要付诸行动的事情上面。 在财运的部分呢，也因为运势的一个加分的状况之下呢，很适合可以透过稳中求财的方式，也就是如果你有想要去投资一些小型的标的物啊，购买一些基金啊等等的，都可以透过小额的方式来做支配。所想要求的事情呢，也会渐渐的进入佳境哦。但是切记呢，就是不要有操之过急的状况，才不会坏了好事哦。那凡事呢，在 这三个生肖的朋友呢，只要警惕呢，就是以随遇而安，还有呢，就是呃，谨慎的呢去面对呢你所要处理的事项的话，那你的运势在这个礼拜呢都可以帮您扶持跟加分的。那让我们来看一下个别生肖呢在当周有什么特别需要注意的地方。首先呢，第一个生肖是我们属老鼠的朋友哦，在这个礼拜是逢到了虎视眈眈的一周哦。 那这个状况呢，会来自于别人投射给予你的眼神以及期待值，所以会让你会比较容易会进入紧张的一个状况。而这个紧张的情绪呢，又特别容易在白天的时候去呈现，所以你会总会觉得我在白天的效率非常的不当哦。可能到了晚上的时候呢，还比较觉得呃没有这些人的这个在后面像背后铃一样的一个这个定势感的时候，你才有办法好好去发挥，或者是呃让你的这个。 performance 绩效出来，所以呢，会建议就是，如果你有这样的一个困扰的时候呢，不妨哦，可以透过这个长官哈，或者是你的同才之间哦，请他们给予协助哦，呃，询问一下你的方向对不对？那你就比较不会老是在这么一个很忐忑不安的一个情情况之下来作业，那这样子也会是比较吉祥的。 那属老鼠的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天哦，分别是周一以及周二。下一个生肖呢，是我们属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于阴霾将去的一周哦，所以它也会代表的是呢，你会抛开上个礼拜一些不愉快的一些呃状况啊，跟 scenario。 那在这个礼拜，基本上很多事情呢都会渐渐的安定下来哦。不管是在情侣之间、人际上面啊，或或者是在金钱上面，你都可能会找到一些比较，呃，适合两人相处，或者是金钱上面会有一些解套的一些状况。那在这个礼拜呢，你可以用一个比较轻松的心情呢去迎接新的一年哦。那对于属牛的朋友，也是一个不错的消息。这个礼拜要留意的天数呢有两天哦，除了周三之外呢，还有周六哦。 下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友，在这个礼拜，请切记就是要稍安勿躁，不要让人家觉得你总是有这种，呃，没办法被委托重任的感觉啊，或者是让人家觉得你的心情的起伏的波荡太太大了哈，好像在做这个云霄飞车似的。尽可能呢，要让人家觉得你是有一个有责任心的，而且是可以被委托重任的感觉，才会是比较理想的。而属老虎的朋友呢？ 如果要营造这样的一个感觉的时候呢，最好都是从记录一些呃代办事项开始，还有你自己的期许跟一些 forecast 出来，那这样子别人才会觉得是说你是比较有条理的，好吗？那么在这个礼拜呢，属老虎的朋友要留意的天数是周四喽。下一个生肖是我们属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于错综乱序的一个礼拜哦，那切记在这个礼拜你要。 告诉自己呢，我一定要有耐心啊！我要有耐心，我要有耐心，要很重要。所以说了三次。如果你没有耐心呢，老是这种乱窜乱跳的那种思想模式跟作业模式的时候呢，除了会让自己呢没办法把事情做好之外，也会造成别人的困扰。那这个时候呢，会觉得很多的怨念呢都会 <laughs> 堆积在自己身上，反而对我们来讲不是这么好的哦。 那再来就是呢，在这个礼拜呢，也切记呢，不要有那种怨天尤人的一个想法，总觉得怎么别人没有帮我啊，或者是别人没有怎么样，有这些想法呢，都会是消耗自己本身的一个福报。能做呢，就是靠自己，靠自己是最好的，或者是做一个能够被别人依靠的人。那属兔子的朋友，在这个礼拜请注意喽，要留意的天数是周五。 下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜，请务必要小心阴硬哦。那这个小心阴硬呢，会代表是在人际上面的部分哦。还有呢，包括的就是你在日常生活的打点的一些部分，比如说，如果你该按时间抽吃药啊，你就要去吃药啊；，或是时间到，了，你该做什么事，那就请你要按照原本的一个这个 timetable 去执行哦，不要就是忽然想做什么就做什么，太任性。 因为这样的很有可能会产生一些因果的一个效果呢，导致后续会有一些呃突发的状况。那所以呢，会建议就是呢，凡事呢都照着这个时间表去做。那对应人事物的部分的话呢，在谈吐之间呢，也一样要留意呢，您在说的事情哦。那这样子，人家会比较期盼的呢，都是听好话。那我们少一些抱怨的话呢，也会是比较好的。那属牛龙的朋友。 在这个礼拜要留意的天数呢是星期六。下一个生肖呢是我们属蛇的朋友，在这个礼拜是属于四平八稳的一个状态哦。基本上呢，跟我们上周的一个运势状况没有什么太大的改变。也就是逢到这样的一个机运的时候呢，你只要按照你平日该执行的、该做的事项就可以了。而上周呢，你经历了什么样的状况，在当周呢也比较可能呢会是有。 呃，同样的一个状况，如果是发生在工作，它就是会显示在工作上；如果是发生在家庭啊，或者是人际上面啊，那么你也是要同样的在这一周呢，注意相关的事项哦。好，那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数有两天，分别是周二以及周日。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜呢，会逢到一呼百诺的状况哦。 所以呢，代表的是在这个礼拜，除了您是权势显赫的一个状况，而且呢，还是水从甚多。那你讲一句话抵过别人讲的十句话的时候，代表的是别人也会把你想的比较重要，也会增加对你的这个认同、认认可感嘛。所以呢，在这个礼拜呢，属马的朋友要非常留意，就是自己的这个谈吐啊、言行举止啊，可能都会被别人放大来看。 好的话呢，就就没有关系嘛。可是如果你要讲一些比较刻薄啊，或者是指责的话，或者是尤其在感情上面的处理的时候，如果便是要委婉的拒绝等等的，都要用心呢去想一下言辞哦，不要一时就把你的真心话讲出来，因为你在这个礼拜的真心话呢，可能都会是让人家有十倍的一个呃难过的感觉哦。 所以呢，要特别的注意一下。那么，同样的，如果您是讲好话呢，也会让人家呢有百倍的欢喜。所以这个礼拜呢，善用你的言辞呢，因为他们呢会带与相对的一个力量跟奖励。这个礼拜呢，属马的朋友运势相当的旺盛哦，所以没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于水到渠成的一个状况哦。 那么，这就一个一个状况，就是呢，事情呢都会慢慢的进入到你想要的一个呃状态，所以呢，它就像一个我们在吃刚出炉的食物一样，它可能是高温很热，是需要吹凉的，但是其实呢，呃，在不久之后也是一样，是属于可以入口的食物，所以属羊的朋友在这个礼拜记得不能急。 是老师要给予你的提醒，因为事情都会按照你所想的完成，但是，一旦你去急了，那么这个过程呢，就会伤到自己，就像我们吃刚出炉的食物一样，你可能就有烫到的风险喽。那么属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数是周二以及周三。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子朋友呢，在这个礼拜是逢到功名成名就的一个状况。 不管呢是在事业上呢，或者是在人和上呢，都非常的加分哦。所以呢，会建议呢，在这个时候要好好的展示自己的一个表现。还有呢，在一个礼拜呢，也可以多花一点时间在家庭哦，或者是在感情上面哦。属猴子朋友在这个礼拜要留意的天数是周五。 下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于善谋成风的一个状态哦。只要呢是经过你评估过的啊，有妥善的去做设备的，基本上呢想做的事情呢都可以有不错的收获，可以有丰收的一个成果存在。所以会建议呢，属鸡的朋友呢，在这个礼拜就是属于收网的一个状态。嗯，尤其是针对团队的或是老板呢。 在这个礼拜是很适合去做一个计谋的一个方式哦，去做一些大方向的决定。那么属鸡的朋友在这个礼拜也没有需要留意的天数哦。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜是属于持盈保泰的一个状态哦。尤其是针对如果您是高阶主管呐，或者是您是有在带团队的，下面是有呃组员的，身高身居高位的你呢？ 记得呢，在这个礼拜务必呢要保持谦虚哦，这样子才能够呃保一切是太平的，也就是大家呢才会更迎合你所想要做的事情做。如果你是用压榨的或是强力的要求的方式，反而在这个礼拜呢是比较没有办法得到效果的。那么属狗的朋友在这个礼拜呢要留意的天数是周四。 最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜呢是属于瞻前顾后的一个礼拜哦。所以在这个礼拜呢，老师会劝你们呢，在做事情或是做任何重大决定的时候呢，都要先经过大脑的思考，也要就是谨慎的、周密的去想清楚之后再去做执行，这样子才不叫不会有出包的一个状况产生。至于在这一周要留意的天数是周一喽。 再来，让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属羊的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这一个礼拜的感情哦，虽虽然呢不会是属于这种一见钟情状况，尤其是针对单身的朋友，但是呢，在这个礼拜你可以留意一下周边的友情。 从这里面有可能会有适当的人选会出来，而且透过友情升华出来的恋情呢，反而呢会有这种佳偶天成的一个状况哦。所以这几个生肖朋友呢，不妨就是多留意一下你的朋友圈吧。那至于是已经有对象的朋友呢，在这个礼拜呢，就会有这种呃契合度非常高的一个状况哦，像副唱副随的一个状况，会让人家觉得你们是很典型的一个 couple。 那这个时候呢，请记得呢，都给对方多一点甜甜哦，也就是该示好啊，该说好话，该呃适当的聊一下呢，都是不错的加温的这个情绪。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询或是想要呃了解自己的流年状况的朋友，也可以透过上方的微信号加入老师。 或是透过下方的这个 LINE 群组呢来联系老师。我是精灵老师，我们下周再见喽，拜拜。